بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين أما بعد حرمات المسلمين برادة الله اللهم زي حمد سنولار بسن بزده شو جمعة كون جيتزرگان الحمد لله وبقون جمعة كون سيد الأيام كون لارا پیغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم جمعة كون كبرق صلوات هجمز كرا صلى الله عليه وسلم va bugungi meni mavzuim inshaalloh juma kundagi sunnatlarni sizlarga aytib bermoqchiman vaqtlaringni kamgina olib qolaman inshaalloh sizlarga foydasi bor alloh taolo sizlarni xonadonlaringga fayz baraka bersin amin ya robbil alamin va bizni mavzularimizga alloh taolo fayz baraka bersin amin ya robbil alamin unda boshladik bismillah ala barakatillah juma kuni buni hammasini dalillari bor lekin sizlarga qisqacha aytib bermoqchiman beiznillah boshqa mavzularimda albatta sizlarga dalillar bilan aytib beraman juma kuni birinchi jumadan oldin g'usul qilishlik bu sunnat alhamdulillah toza kiyinishlik libosingiz kiyimingiz tozami shart emas yangi bo'lishi kimda qanaqa sharoiti bo'lsa tog'sa keyinib borishlik hattoki paypog'ingiz toza bo'lsin hidlangan bo'lmasin birovni ko'ngliga ozor bermang hidlik narsa odamni ko'ngliga yoqmaydi toza kiyinib borishlik bu ham sunnat alhamdulillah va yana sizlarga eslatib aytmoqchimanki misvok musku ambar misk bu ham sunnatdan olarsiz alhamdulillah hamma surkaysiz bu ham sunnatdan alhamdulillah surkaysiz alhamdulillah jumaga borasiz hidlikkina borasiz yo'qsa odamlar namoz o'qisa ularga ham yoqadi alhamdulillah bu ham sunnatdan keyin yana musulmon birodarim misvoq ishlatish bunga xos men mavzu qilaman inshaalloh biiznillah misvok ham juma kuni ko'proq ishlatishimiz kerak juma namozidan oldin mana bu agar siz misvok ishlataman desangiz alloh taolo bizdan rozi bo'larkan bunga inshaalloh mavzu qilaman odamlar ko'p kishini bilmaydi bu ham sunnat misvok ana endi subhanalloh jumaga barvaqt borishlik kimlar ishda bo'ladi kimlar kechikib qoladi mayli buni uzri bor lekin kimlarda vaqti bo'lsa barvaqtroq borishlik bu ham sunnatdan alhamdulillah kimlarda masjidga boraman deydi uyi uzoqroqdir kechki borishi mumkin bularni uzri bor lekin barvaqtroq borishlik bu sunnatdan juma kuni ko'proq duo qilishlik juma kuni albatta duo ijobat bo'ladi duo qiling duo qiling alhamdulillah va juma kuni maslagin aytmoqchimanki suratul kafni o'qishlik kaf kimlar qur'on o'qishni bilmaydi lekin qur'on o'qishni bilmaganlar uyingizda wi fi bor hozir telefon bor suratul kafni qo'ying eshiting ashulay ah, eshitmang kinolarni ko'rmang qur'on tilovatlarni eshiting mashaalloh qalbingiz ochiladi qur'on tilovat qiling suratul kafta yo juma kuni o'qing alhamdulillah bu ham sunnatlarda payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamga ko'proq salovat ayting juma kuni ko'proq salovat ayting namozdan oldin namozdan keyin salovat ayting judayam ajr bo'ladi inshaalloh piyoda borishlik bu ham sunnatdan yomon gumonga bormanglar kimni uyi masjiddan ikki kilometrdir kimlarki besh yuz metrdir piyoda borishlik bu sunnatdan lekin kimlarni ma uyidan masjidgacha o'n kilometr ularga besh kilometr piyoda bormang qish bor sovuq bor yomg'ir bor qor yog'iladi moshinda boring endi kimda sharoit qanday bo'lsa o'ziga ozor yetkazirmasin kimdan uyi masjiddan bir kilometr bo'lsa piyoda bo'lsa ajr bo'ladi lekin dadangiz amakingiz bo'lsa yurolmasa ularni moshinda olib boring alhamdulillah buni ham tushundilaring bu ham sunnatdan anida hurmatli musulmon birodarim masjidga kirdingiz masjidga o'tirishdan oldin tahiyatil masjid ikki rakat namoz o'qing bu ham sunnatdan alhamdulillah keyinsiga eng katta xato narsa masjidga kirishingizdan oldin yozib qo'yganki telefoningizni o'chirib qo'ying deb iltimos deb o'chirib qo'ying bir xil masjidga kirganda esdan chiqib qoladi namoz vaqtida jiringlaydi bu ko'p kishini qulog'iga yoqmaydi namozda odamni fikri buziladi kimlar ashula qo'yadi kimlar nashid qo'yadi nima bo'lsin qat'iy nazar namozda bu odamni fikrini buzadi o'chirib qo'ying yo bir xil ayollarimiz xo'jayinlari jumaga borsa juma vaqtiga smslar yozadiki jumadan chiqqandan keyin go'sht olib keling uyga mehmon kelarkan non qolmabdi undaqa xo'jayinlaringni yo bironta musulmon birodarlarni ko'nglini og'ritmanglar jumadan oldin bu hamma problemalaringni qilib olinglar lekin juma vaqtida subhanalloh jumaga borgan odamni ko'nglini nima qiling yaxshisi musulmon birodarim o'chirib qo'ying afzali sizga alhamdulillah jumada xutbani eshiting tinglang endi imomlar har xil biladi bir xil imomlar xutba qilganda bir xil telefonda o'tiradi whatsapp yozib telegramga kirib balki imom yaxshi xutba qilmasa kerak imomlar ham shunday xutba qilish kerakki jumaga kelgan odam ta'sirlanish kerak subhanalloh bugun juma xutbasi zo'r bo'ldi agar siz jumaga borasiz yana salafiylarni yomonladi yana ibn taymiyani bugun ham yomonladi ey xutbachi imom siz shunaqa xutba qilingki odamlar zirlasin yig'lasin bir xillarni ko'rib qolganman uxlaydi jumada xuddi alla eshitganday unaqa xutba bo'lmaydi yo g'iybat qo'tiradi yo birovga raddiya qiladi rasulullohimiz sollallohu alayhi vasallam qanday xutba qilganlar nimalarni da'vat qilganlar ana shunday imom xutba qilishi kerak o'shanga jumaga borgan odam ta'sirlanadi va yig'iladi va iymon kuchli bo'ladi ana shunday hurmatli musulmon birodarlarim qaysi musulmon birodarim amerikada kimlar koreyada kimlar yaponiyada kimlar yevropada kimlar arab davlatlarida alloh sizlardan rozi bo'lsin juma kuni ko'proq salovat etinglar mana shu sunnatlarni qilinglar albatta savobi bo'ladi kimga shu mavzu ma'qul kelgan bo'lsa haqqimga duo qilinglar va birovlarga tarqatinglar alloh taolo kechirguvchi har bitta inson xato qilguvchi tavba eshiklari ochiq tavba qilib olaylik mana mana shu mavzuni qayerda xato qilgan bo'lsam alloh mani kechirsin va haqqimga duo qilinglar alloh taolo sizni va ota onangizni baytiga chaqirsin amin ya robbil alamin mavzularimiz davomli bo'lsin hurmat bilan baxtiyor xos musulmonlar uchun السلام عليكم ورحمة الله في أمان الله ارفع ارفع فوق شوي فوق بعدين كيف من برا من برا من برا انا انا جبت